उत्कृष्ट रचनाहरू म दिन्छु तर सानो दिन्छु उहाँले चाहिँ चार घन्टा भन्नुभएको छ म चार दिन उहाँलाई समय दिन्छु भाइलाई भाइ मसँगै बस्नु पऱ्यो होइन चार दिन उहाँलाई के के जाने सेवा सुविधा चाहिन्छ म त्यो दिन तयार छु र त्यो सानो पुस्तक महाभारतको जुन पुस्तक छ नि त्यत्रो होइन सानो सय पेजको पुस्तक म भाइलाई दिन्छु ल एक हप्तामा कण्ठस्थ पाएर चाहिँ देखाइदिए भाइले भने ल भाइ तिम्रो चाहिँ प्रतिभा रहेछ किनभने जाँच्नु त पऱ्यो नि बाढी र पहिरोले मान्छे मारेकै होइन मारेको यिनै अपराधीहरूको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मान्छे मरेका छन् जस्तो तपाईँ केपी शर्मा ओलीको छिमेकी सँगसँगै म केपी शर्मा ओलीको छिमेकी होइन है मेरा चाहिँ छिमेकी थिए पहिले हजुर उहाँको छिमेकी होइन तपाईँको छिमेकी हुन् कथम कदाचित चाहिँ नि पशुपतिनाथको मन्दिरमा नेपालका ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नि पुजारी राखिदिएको थियो भने त्यो अनादिकालमै यिनीहरूले उहिले बेचेर खाइदिन्थे आफू ब्राह्मण समुदायलाई बिलङ गर्नुहुन्छ फेरि ब्राह्मणको विरोध गर्नुभयो नि त यसमा देख्नुभयो होला नि त अहिले शासन सत्तामा बस्ने को छन् ब्राह्मणै हुनुहुन्छ अनि के गरे पशुपतिनाथको त ढोकाले के खाइदिएको थियो यिनीहरूको क्यासिनो जाने अनि दुनियाँ चाहिँ डिस्को जाने टन्न जाँड खाने रातभरि अनि त्यहाँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा चाहिँ भोलिपल्ट पूजा आजा गर्दाखेरि अनि के भयो होला पशुपतिनाथको चाहिँ त्यो एउटा धार्मिक हिसाबले पनि त्यो बर्बाद भयो के प्रमाण छ तपाईँसँग छ नि के किन त्यतिकै बोल्छु को हुन् भनेर सोध्नु न प्रचण्डलाई त पैसाको कमी छैन जस्तो माधव नेपाल चाहिँ अलिकति लोभी स्वभावका मान्छे छन् कि अब उनका उनको पनि ग्याङलाई त चाहियो नि त भोलि चुनावको खर्च भनेपछि तिम्रो पालो पुगो अब लुट्ने पालो हाम्रो भन्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विचारले चाहिँ दिमागमा जरा गाड्यो चाहिँ तपाईँ विचारमा लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र लुटतन्त्र लुटतन्त्र लुट्नकै लागि यो चाहिँ व्यवस्था ल्याइदियो हुन् विदेशीले र तिनीहरूका चाहिँ यी पेन्डुलम हेरेर गर्ने त्यही हो पछिल्लो समयमा मिटुको पनि एउटा आरोप नेपालका चर्चित सदाबार नायक भुवन केसीजीले लाए लाए पश्चात साम्राज्ञीसँग होइन उहाँले साम्राज्ञीलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि भुवन केसीले आफ्नो मानहानिको विरुद्धमा चाहिँ दस करोडको माग गर्नुभएको छ कि कतिको जायज लाग्छ यो विषय चाहिँ तपाईँलाई अब भुवन केसी दाईको चाहिँ नमस्कार दर्शक बिनीहरूलाई स्वागत आज चाहिँ हामीसँग एकजना स्पेसल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यममा धेरै मात्रा रुचाइएका एक राजनीतिक प्रवक्ता भने अथवा विश्लेषक लजिकल्ली सँगसँगै इन्टरटेनमेन्ट दुवै हिसाबले अत्याधिक मात्रामा दर्शकले रुचाउनु भएका दिल्लीराम खनालजी हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ आज हामी समाजसामिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ खनालजी वेलकम हजुर धन्यवाद पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले गद्य महाभारत म पुनः त्यसलाई चाहिँ नि अध्ययन गर्दैछु दोस्रोपल्ट पहिले एकपल्ट चार भाग जुन थियो नि मोटो मोटो छ पुस्तकहरू अहिले म चाहिँ विराट पर्वमा पुगेको छु भने चाहिँ फुर्सदको समयमा यो लकडाउनको अवधिमा यो बुकतिर होइन बेसी यता भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत कामभन्दा पनि बुक पुस्तकहरू पढ्ने अभियानमा अथवा उसमा हुनुहुन्छ भनौँ न है हजुर हजुर जस्तो हामी सिधै प्रवेश गर्छौँ विषयतिर नि होइन पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ हजुरले यो नेपालमा देखिएको जुन राजनीति यो पद्धति प्रणाली जुन छ नि र नेताहरूको जुन रवैया छ यसले गर्दाखेरि सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीहरूलाई अक्रान्त बनाएको छ अहिले तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो जुन नेकपाको भित्रकै रडाको जुन छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यस्तै रवैया अब रह्यो भने यो मैले भने होइन है उहाँहरूले भन्नुभएको छ दुर्घटना हुनसक्छ दुर्घटना हुनसक्छ मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँहरू दुर्घटना उहाँहरूले आफैले निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ र त्यो हरेक दुर्घटनाले नकारात्मक सन्देश जान्छ होइन तर यो राजनीति दुर्घटनाले चाहिँ नेपाल र नेपालीको निमित्त सुखद परिणाम ल्याउँछ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो हजुर जस्तो अहिले हामी हेर्दाखेरि यो एउटा नाटक जस्तो पनि हामी देख्छौँ क्या घरि पार्टी फुट्ने हो कि फेरि जोड्ने हो भनेर यो मान्छे कौतूहलको विषयको एउटा क्या अब कति उहाँको कार्यकर्ता त्रसित हुनुहुन्छ फुट्ला फुट्ला जस्तो हुन्छ फेरि मिल्ला मिल्ला हुन्छ यो पार्टी के कस्तो होला फुट्ला कि के छ तपाईँको एनालाइसमा होइन यो यस्तो छ प्रष्ट भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई कसैले चलाइराखेको छ विशेष गरी पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले नै दाना पानी खुवाएर हुर्काएका बढाएका जाने पात्रहरू हो नि त उहाँहरू त त्यसो भए उनीहरूले कुन शक्तिले कसलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ अथवा दुरुपयोग गरिरहेछ त्यो शक्ति केन्द्रको चाहिँ डिजाइनमा उहाँहरू यहाँ चलिराख्यो र त्यसैको सेरोफेरोमा कति बेला पार्टी फुट्ला कि अथवा नफुट्ला कि भन्ने चाहिँ चाहिँ छ जस्तो नेपालमा चाहिँ जहिले पनि यो तेस्रो शक्ति तेस्रो शक्ति भनिन्छ होइन यो यो सत्तामा पुग्ने जहिले पनि नेपालको अब यहाँ व्यक्तिगत यहाँको नेताहरू उहाँको सिद्धान्त अथवा भिजनभन्दा पनि बाहिर तेस्रो शक्तिले नै चल्ने भनेर भनिएको छ यो पहिलादेखि रहिआएको होइन ती त्यो तेस्रो शक्ति चाहिँ कुरै छ त तपाईँ विचार गर्नुहोस् दुईवटा कुरो मैले बारम्बार भन्ने गरेका छु जुन राष्ट्रमा तपाईँको चाहिँ नि नक्कली कम्युनिस्ट र नक्कली क्रिस्चियनहरू चाहिँ नि छिर्छन् नि ती राष्ट्रहरू प्रायः सबै समाप्त भएका छन् हजुर र त्यसैको पछिल्लो कालखण्डको शिकार भनेको चाहिँ हाम्रो मुलुक हुँदैछ कि र यो मुलुकको चाहिँ नि अस्तित्व रक्षाको निमित्त हरेक नेपाली जनताले अब यो पार्टी त्यो पार्टी होइन हामी यो राष्ट्र हाम्रो नेपाल हो हामी नेपाली हौँ भन्ने चाहिँ नि भावना मनमा होइन ओतप्रोत भएर चाहिँ नि यी अपराधीहरूका विरुद्ध एकपल्ट चाहिँ साँच्चै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ जस्तो धेरैपल्ट सङ्घर्ष त भयो नेपालमा धेरैका छोराछोरीले बलिदान दिए होइन अब चाहिँ के को लागि लड्ने त फेरि होइन हाम्रो आफ्नो राष्ट्रको निमित्त किनभने जति पनि आन्दोलन भए गराइए यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँको चाहिँ नि बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूकै चाहिँ डिजाइनमा गराइएको हो कि त्यसो भए हुनाले त अरूले ल्याइदिएको व्यवस्था अरूले थोपारिदिएको व्यवस्थामा नेपाल र नेपालीको काम कहिल्यै हुँदैन भन्ने चाहिँ नि यो अकाट्य एउटा सिद्धान्त नै हो न्यायशास्त्रले त्यही भन्छ बुढापाकाहरूले पनि त्यसै भने होइन नि अर्काको चाहिँ नि होइन यो चाहिँ काँधमा बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ विदेशीको खल्तीमा हुनुहुन्छ अथवा विदेशीको चाहिँ ढाडमा चाहिँ बसेर ल्याइएको परिवर्तनले तपाईँ हाम्रो निमित्त काम हुँदैन भन्ने यथेष्ट प्रमाण त अब योभन्दा मैले कति भनिरहनुपर्छ र यो त आम जनताले अब घर घरबाट चाहिँ बोल्न थालिसकेको अवस्था छ र जनताहरू चाहिँ भित्रभित्रै घुम्सिएको अवस्था छ र यो भुसको आगो कति बेला विस्फोट हुन्छ र त्यो विस्फोटले यो राष्ट्रमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताका विरुद्धमा लाग्ने अपराधीहरू जो जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो विस्फोटसँगै चाहिँ अपराधीहरू समाप्त भएर जान्छन् भन्ने अर्को मेरो विश्वास छ फेरि जस्तो पछिल्लो समयमा दुई आएको सरकार छ है यसमा चाहिँ जस्तो धेरै मात्रामा अलिकति तानासा भएको जस्तो हामी देख्न अथवा सुन्न सक्छौँ पछिल्लो समयमा वन मन्त्री भनेर शक्ति बस्नेतजीले उहाँको ट्विट आएको थियो क्या जो गाईको गोठमा चाहिँ आगो लगाइएको बस्तीमा होइन भन्नुहुन्छ र सँगसँगै उहाँको फोटो पनि तत्कालीन उहाँ द्वन्द्वकालीन समयमा त्यस्ता निमुखाहरूको घरमा गएर खाना खाइरहनु भएको फोटो पनि आएको थियो होइन यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले त्यही भएर मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्छु उहाँहरू अपराधी मैले त्यसै अपराधी भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको छुइनँ हिजो पनि जनताका घर घरमा गएर हजुर बिचरा आफू जनताले आफूले नखाइ नखाइ यी अपराधीहरूलाई खुवायो किनभने यिनीहरूले हाम्रा निमित्त केही गर्लान् कि भन्ने आस्था हुन्छ नि त जनता निमुखा जनताहरूलाई आफू भोकै बसेर यी अपराधीहरूलाई चाहिँ खुवाए जनताले तिनै जनताको चाहिँ आज घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खरानी बनाएर त्यो त घरै नै त्यो चाहिँ गोठो भनेको छन् यी नव धनाट्य यी चाहिँ अपराधीहरूले त भन्ने त्यही हो गर्ने यही हो कि त्यसरी त यो व्यवस्थाको जरो किलो उखेलेर फालौँ र चाहिँ वास्तविक चाहिँ यो देशमा चाहिँ माटो सुहाउँदो चाहिँ होइन राजनीति प्रणालीको चाहिँ नि हामीले अब स्थापित गरौँ भन्ने चाहिँ नि आग्रह हो मेरो उहाँहरूबाट सम्भव छैन यो हुँदैन है उहाँहरूबाट हुँदैन यो भनेपछि प्रुफ भइसक्यो उहाँहरूबाट देशको विकास अथवा जनतालाई सुख हुँदैन है यो अहिले हुँदैन जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नु न कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरो गएको छ हजुर होइन अब बाढीले यति मान्छे मार्यो पहिरोले यति मान्छे मार्यो भन्ने समाचार त दिनौँ आइरहेछन् नि मेरो फेरि तर्क अर्को छ कि सर बाढी र पहिरोले मान्छे मारेकै मारेको यिनै अपराधीहरूको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मान्छे मरेका छन् जस्तो सरकारी निकायमा हामीले घर बनाउन जान्छौँ नि नक्सा पास त निकायबाट दिएपछि नै उसले स्वीकृति गरेपछि अनि हामी घर बनाउँछौँ होइन त कुन ठाउँमा चाहिँ घर बनाउन योग्य छ वा छैन भूगर्भविदहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि होइन माटो परीक्षण गरेर ल यहाँ चाहिँ बनाउन नहुने रहेछ यहाँ बाढीको जोखिम छ यहाँ पहिरोको जोखिम छ यस्तो ठाउँमा बनाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले बनाउनै दिनु हुँदैन थियो नि त अनि यो भौगोलिक हिसाबको एउटा प्रकृति प्रकोप हो त्यसलाई पनि तपाईँले त सरकार नै ब्लेम लगाउनु भने जस्तो म तपाईँलाई भनिदिन्छु काहीँ कहीँ पूर्वानुमान हुन्छ कि हजुर जस्तो समुद्री आँधी आउँदैछ भनेपछि ती राष्ट्रहरूले के गर्छन् भन्दा आफ्ना चाहिँ राष्ट्रका जनताहरूलाई अब त्यो आँधीले कति कुन क्षेत्रसम्म चाहिँ प्रभावित बनाउन सक्छ भनेपछि त्योभन्दा पहिले नै उहाँहरूले सुरक्षित स्थानमा ला लाने गर्छन् कि अन्य राष्ट्रहरूले हजुर त्यो भए हुनाले आफू सरकारमा बसेपछि शासन सत्ता होइन शासन चलाउन बसिसके पछाडि त के हुनुपर्छ भने कुन कुन क्षेत्र आफ्नो मुलुकको चाहिँ कुन कुन क्षेत्र संवेदनशील छ कुन कुन क्षेत्र कस्तो छ भन्ने कुरो त सामान्य ज्ञान त हुनुपर्ने हो नि त शासकहरूलाई नत्र किन शासन गरेर जाने अनि यो ठाउँमा चाहिँ नि बस्ती बस्न योग्य छैन यो ठाउँमा चाहिँ योग्य छ है भनेर त तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्धारण गरिदिनुपर्ने कुरा हो कि ल भन्नुहोस् त हजुर अनि नक्सा पास गरेपछि तपाईँको चाहिँ निराश आइहाल्छ अनि कपलाको खाना पाइहालिन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ मानसिकता दरिद्र मानसिकताको उपजको कारणले गर्दाखेरि आज आम नेपाली जनता तपाईँको त्राइमाम त्राइमाम भएको अवस्था चाहिँ छ जस्तो पछिल्लो समयमा धेरै विश्लेषकहरू तपाईँलाई हुन त तपाईँहरूले थोरै गाली खानेमा हुनुहुन्छ पक्कै होला होइन अलिक धेरै हुन्छ धेरै मात्र विश्लेषकले चाहिँ खालि सरकारले गाली मात्रै दिएको हामी देख्न अथवा सुन्न सक्छौँ होइन कसैले पनि उहाँलाई सुझाव दिएको हामी देख्दैनौँ नि सुझाव त उहाँहरूले सुन्नु नै हुन्न जस्तो तपाईँलाई म भनिदिन्छु बहत्तर साल असोज तिन गते जुन संविधान चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु दुईजना चाहिँ नि विदेशीहरूले लेखेको संविधान हो त्यो हजुर भारतीय मूलका केन्याली नागरिक यसोपाला घै र नर्वेजियन नागरिक इरिक सोले आइमले चाहिँ तयार गरेको संविधान हो यो फेरि भारतले विरोध गरेको थियो नि त हाम्रो विचार म म त्यहाँ आउँदैछु अनि त्यो संविधान चाहिँ नै जारी गर्ने गर्नुभन्दा केही समय अगाडि जनताहरूसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव माग्यो संविधानमा के लेख्नुपर्छ भनिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ नि करिब छ्यानब्बे प्रतिशत नेपाली जनताहरूले के सुझाव दिनुभएको थियो भनेदेखि संविधानमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुपर्छ है त्यो चाहिँ लेखिनुपर्छ भनेर त सल्लाह सुझाव त दिएको हो नि त नेपाली जनताले तर त्यो त जाने सुभाष नेमाङ भन्ने अर्को चाहिँ महादलालले तपाईँको रद्दीको टोकरीमा फालिदिया हो नि त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले सुझाव जनताको सुन्नु चाहनुहुन्न अनि तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले देख्दा पक्कै सुन्नुहुन्छ होला नि त सुन् सुन्नुहुन्न उहाँहरू सुन्नुहुन्न सुन्नुहुन्न उहाँहरू सुन्नका लागि जनताको आवाज सुन्नका लागि त्यहाँ बस्नु भएकै हेर्नु नि त हजुरले चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ नि त हुन्छ तपाईँ केपी शर्मा ओलीको छिमेकी सँगसँगै म केपी शर्मा ओलीको छिमेकी होइन है मेरा चाहिँ छिमेकी थिए पहिले हजुर उहाँको छिमेकी होइन तपाईँको छिमेकी हुन् हजुर अब पहिला त तपाईँहरूको भेटघाट हुन्थ्यो होला नि त हुन्थ्यो संवादहरू हुन्थ्यो म त कार्यकर्ता नि त उहाँको हजुर एकदम राम्रो कार्यकर्ता हो म फेरि अहिले विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूकै होइन उहाँहरूले राम्रो काम गरिदिनु भयो भनेदेखि त म समर्थन गरिहाल्छु नि सर तर समर्थन गर्ने ठाउँ चाहिँ खोइ भन्ने कुरा हो कि जस्तो तपाईँले एकदम कडा अभिव्यक्ति अथवा विश्लेषण गर्नुहुन्छ होइन अनि फेरि अब पूर्व एमालेको कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ जस्तो मिडियामा चाहिँ यति गर्नुहुन्छ अब व्यक्तिगत रूपमा साथीभाइसँग भेट्नु हुँदा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ रियाक्सन अथवा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो साथी सर्कलमा ती एमालेका कार्यकर्ता भनौँ होइन अहिले नेकपा <laughs> होइन यस्तो चाहिँ भयो मैले जुन हिसाबले म जुन प्रस्तुत हुन्छु होइन एकपल्ट एउटा घटना म सम्झाउँछु तपाईँलाई निर्माण व्यवसाय महासङ्घको चाहिँ नि राष्ट्रिय सम्मेलन भएर छ हजुर अनि त्यो सम्मेलन हुनुभन्दा करिब चार पाँच महिना अगाडि अहिले एक नम्बर प्रदेश सभाका मन्त्री हुनुहुन्छ नि कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की उहाँको ज्वाइँ मेरो चाहिँ अब छिमेकी दाइ कि उहाँ दमकमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ व्यापार व्यवसाय राम्रै व्यवसायी हो उहाँ यता छोरीको स्टाफ नर्सको चाहिँ नि रिजल्ट आयो कि मैले चाहिँ त्यहाँ कति लगभग लगभग अडसट्ठी हजार रुपियाँ त्यो कलेजलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो मसँग पैसा थिएन कि त्यति बेला अनि के गरौँ के गरौँ भन्ने भएछ अनि फोन गरेँ मैले भन्दै यस्तो यस्तो भयो हेर्नु छोरीको रिजल्ट आयो होइन अब यहाँ पैसा भएन मसँग के गरौँ भनेको ए भाइ म पठाइदिइहाल्छु नि भनेर दाइले पठाइदिनु भयो त्यो पैसा मैले तिर्न सकिरहेको थिइनँ कि अनि ठ्याक्कै त्यो निर्माण व्यवसायीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सम्मेलन हुँदाखेरि दाइ आउनु भएको रहेछ अनि मैले फोन गरेँ भन्दै कहाँ तपाईँ त्यो अस्ति मैले चलाएको थिएँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो भने कि मैले म त काठमाडौँ आएको छु नि दिली भाइ हिजोदेखि तिम्रो के हो स्विच अफ भन्नुभयो कि दाइले ए होइन दाइ त्यस्तै भएको थियो अहिले म तिनको नेमा छु आउनु भने मैले अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यही सम्मेलनमै आउने प्रतिनिधिमध्ये एकजना चाहिँ तपाईँको नेभी सङ्घको कार्यकर्ता होइन स्थानीय नेता पनि अर्को अनेरासिभ्यूको ए जो जो एकछिन त्यहाँ दिल्ली भाइलाई त्यहाँ भेट्नु पऱ्यो त्यहाँ तिनको नेतृत्व छु छ भाइले जाउँ भन्दा दिल्ली भाइ भन्ने को त्यो डिल्लीराम खनाल त होइन हामीलाई <laughs> हाम्रो नेताहरूलाई गाली गर्ने गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने त्यस्तो मान्छेलाई पनि भेट्छ त्यही भन्दाखेरि भएन भनेर चाहिँ त्यहाँ कुराकानी भएछ चुप लागेर त मेरो हिँडा मात्रै अनि त्यो टोली आयो होइन अनि एकछिन बस्यौँ नि त बसेर जुन सम्वाद भयो आदि इत्यादि ती दुइटै चाहिँ नि त्यो अखिल र नेवी सङ्घका ती साथीहरू मसँग एकदम यस्तो निकटता भयो नि हामीले जे सोचेका थियौँ तपाईँ त्यो होइन रहेछ है व्यक्तिगतमा भेटिसकेपछि उहाँलाई अर्कै होइन मैले हेर्नुहोस् म कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैको म कुबलो चिताउने मान्छे नै होइन मैले हेर्नुहोस् जे जति सकेँ मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ म मबाट चाहिँ भएन प्रत्येकलाई मैले सहयोग गरेँ मैले चाहिँ यो कुनै समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ म यो कर लेखाएको क्षेत्रमा पनि काम गर्थेँ मैले धेरै चाहिँ भाइ भतिजाहरूलाई भनौँ न होइन सहयोग माग्न आउँथे एकदम त्यो भन्छ एउटा व्यक्तिगत चाहिँ घनिष्ठता पनि हुन्छ नि त त्यहाँ करको चाहिँ अधिकृतहरूसँग पनि कोही अब विदेश जानुपर्ने हुन्छ अब त्यो ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट माग्छ नि त अब केही हुँदैन थियो के गरेर गर्ने त भन्दाखेरि सर बिचरा गरी खान्छ होइन बिचरा अब बाहिर जान्छु भनेर आएको छ त्यो एउटाले रोकिएछ के गरौँ भन्दाखेरि उहाँले नि उपाय दिनुहुन्थ्यो यस्तो यस्तो गर्ने त्यति अनि यति पैसा पनि दाखिला गर्न लगाइदिनु अनि चुक्ता लिएर जानु धेरैलाई चाहिँ मैले पठाएँ अब अहिले जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई हजारभन्दा बढी त्यसरी गएको छन् तर औँलामा गर्न सकिने साथीहरू भाइहरू जो छन् नि साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि सहयोग पनि गरेका छन् कि तर अधिकांशले चाहिँ काम सकेपछि सकियो कि अनि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न पहिले त्यो भूकम्पको ताका पनि मैले मेरो चाहिँ व्यक्तिगत होइन तर्फबाट र मैले दाताहरूलाई चाहिँ हारुगार गरेर त्यो बेला पनि मैले सहयोग गरेँ हो र जति बेला जाँदा सङ्कट हुन्छ म नाइनास्टी भन्दिनँ मसँग आफूसँग नभए पनि दाताहरूसँग चाहिँ मागेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो मैले एकदम काम गरिरहेको छु म व्यक्तिगत रूपमा म कसैको चाहिँ नि कुभलो चिताउने मान्छे नै होइन कि तर मेरै चाहिँ विरुद्धमा के के लागेका छन् ला छुट्छ उहाँहरूलाई मेरो विरुद्धमा होइन लाग्दाखेरि दालबा चाहिँ चाहिँ होइन आत्मुख ज्वरो छन् भन्दाखेरि ज्वरो हुन् मलाई त्यसमा केही कुनै गुनासो नै छैन जस्तै तपाईँको चरित्र हत्या गर्न पनि खोजियो केही समय हाम्रो एउटा युट्युब च्यानलमा तपाईँको मदिरापान गरेर एउटा भिडियो आउट भयो भनौँ न हो नि मैले त बारम्बार भनिरहेको छु मेरै भत्वा भनिरहेको छु कि उसलाई त तपाईँ चिन्नुहुन्छ बानी बेहोरा कस्तो छ उसको त्यो तपाईँ तपाईँको चाहिँ मङ्सिरको चाहिँ अन्तिम हप्तामा चाहिँ लिएको त्यही कुरो चाहिँ नि भोलिपल्ट आएर ल न खनाल सर त्यो हिजोको त त्यो पर्दैन होइन त्यस पछाडि मैले पटक पटक बोलिदिएको छु मैले बोलिदिएको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भ्युजहरू पनि उसले राम्रो पाइरहेको थियो पैसा राम्रो कमाइरहेको थियो तर अनावश्यक टचर दिने कि बानी थाहा छ नि तपाईँलाई होइन तपाईँहरूको साथी हो नि त तर त्यो राखिसकेपछि चाहिँ आनन्द भयो कि तपाईँको चाहिँ कुचोले बढार्नु पर्ने होइन कसै तपाईँको दुईजना चाहिँ कन्भर्सेसन भएको छ कि छैन मसँग छैन सर होइन मान्छे वर्गमै पर्दैन कि कोही कोही <laughs> जस्तो अब रक्सीकै कुरो गर्दाखेरि हाम्रो उषा कला राई दिदी हजुर माननीय जो एक नम्बर प्रदेश सभाको हुनुहुन्छ नि सांसद उहाँको र मेरो पनि संवाद भयो होइन उहाँ चाहिँ नि पार्टीको नेता आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ तर जनताको जीवन स्तर कसरी उकास्ने भन्ने कुरोले त उहाँ चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ नि त अनि त्यो हिसाबले त यस्तो मान्छेहरू त अब आउनुपर्छ फ्रन्टमा पार्टीको नेता होइन यस्तो मान्छे त जनताको नेता भनेर मैले भनिदिएको छु नि त किनभने जनताका आम समस्याहरू के के छन् र त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने आर्थिक रूपले कसरी होइन सम्पन्न बनाउने जनतालाई भन्ने कुराहरू त नेताहरूको चाहिँ दिमागमा हुनुपर्ने हो नि त तर त्यो देखिएन तर केही केही त हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू त जनताले समर्थन गर्नु पऱ्यो नि त जस्तो यो विषय उठाउनुभयो पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा विषय बहसको विषय पनि बनेको छ होइन गाँजा र मदिरा स्थानीयबाट उत्पादन भएको मदिरा चाहिँ बिहान होइन ब्रान्ड चाहिँ बनाउनुपर्छ भनिन्छ यसमा तपाईँको पूर्ण सहमति छ है यसमा होइन जस्तो रक्सीकै विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि होइन अब ठिक छ ककललाई चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ दिनुपर्ने हो ककलले चाहिँ उच्च कोटिको चाहिँ मदिरा उत्पादन गर्छ जस्तो दुध सङ्कलन गर्ने जाने डेरीहरू हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँ ठाउँमा हो त्यस्तै सङ्कलन केन्द्र एउटा सरकारले राखिदियोस् त्यहाँ ल्याब टेस्ट गरोस् त्यस पछाडि ब्रान्ड बनाएर हामीले निर्यात गरौँ न जाँड रक्सी बनाउने टन्न खाने अनि बारीका बाटोमा लड भनेर त मैले भने होइन नि त विदेशी मुद्रा चाहिँ कमाउँ भन्ने कुरा हो कि त्यसो गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ हरेक चाहिँ युवाहरू जो छन् अहिले विदेशीका त्यो त छप्पन्न डिग्रीको चाहिँ गर्मीमा भेडाएर चाहिँ तपाईँको उड चराउनुको साटो त आफ्नै गाउँठाउँमा आएर तपाईँको चाहिँ होइन त्यहाँ संलग्न हुने भयो नि त दैनिक दुई अर्बको खाद्यान्न त हामीले आयात गरेका छौँ ती युवाहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर यो काममा हामीले लगाउने हो भनेदेखि त तपाईँको कति राम्रो भयो जस्तो अर्को कुरो के छ गाँजाकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि जस्तो रक्सी र गाँजा मैले के भनेको छु भने यो खुल्ला जथाभावी गरौँ भन्ने कुरा मेरो होइन पटक्कै होइन एउटा मापदण्ड बनाउने मापदण्ड बनाउने सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा गाँजा खेती पनि गर्ने रक्सी पनि तपाईँको चाहिँ ब्रान्ड बनाएर निर्यात गर्ने भन्ने त्यो तर्क मेरो हो जस्तो पछिल्लो समयमा नेपालमा अन्त धेरै विवादहरू बहसको विषय बनिरहेको छ होइन जस्तो पशुपतिको एउटा विवाद पनि हामी सुनिरहेको छ पश्चिम ढोकालाई चाहिँ भत्कायो अथवा पुनर्निर्माण के भनिरहेछ यसमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा मैले बारम्बार भनेको छु सर हजुर पशुपतिनाथको त्यहाँ विवाद उठ्छ नि कहिले नेपाली नै तपाईँको चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अब राख्नु पऱ्यो पुजारी नियुक्ति गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो जुन बस आउँछ नि कहिले काहीँ मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि म यो कुरोमा फेरि म पछि हट्नेवाला छैन निरन्तर अगाडि बढ्ने नै हो कथम कदाचित चाहिँ नि पशुपतिनाथको मन्दिरमा नेपालका ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नि पुजारी राखिदिएको थियो भने त्यो अनादिकालमै यिनीहरूले उहिले बेचेर खाइदिन्थे आफू ब्राह्मण समुदायलाई बिलङ गर्नुहुन्छ फेरि ब्राह्मणको विरोध गर्नुभयो नि त यसमा देख्नुभयो होला नि त अहिले शासन सत्तामा बस्ने को छन् ब्राह्मणै हुनुहुन्छ अनि के गरेका थिए पशुपतिनाथको त ढोकाले के खाइदिएको थियो यिनीहरूको हो यिनीहरूले यहाँको धर्म संस्कार संस्कृति समाप्त पार्नका नाम निमित्त तपाईँको चाहिँ त्यही र त संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लेखिदियो नि त अनि आज पशुपतिनाथ चाहिँ भोलि होइन प्रताडित भइरहेछ भने भोलि तपाईँहरूको चाहिँ किरातेश्वर महादेवको चाहिँ होइन जुन अस्तित्व छ त्यसलाई पनि त ध्वंस पाऱ्यो भने के गर्ने भन्नुहोस् त रहेछ यहाँ त समस्या त त्यो पो भयो त अब फेरि यो विषय भनिरहँदा तपाईँको विचारमा चाहिँ भारतीय पूजाले भट्ट पऱ्यो अरे ठिक छ त्यहाँ होइन मूल भट्ट यस्तो छ नि त हिन्दूमा पनि तपाईँको कस्तो छ भने यो शैव र तपाईँको चाहिँ वैष्णव दुई किसिमका छन् कि जस्तो दक्षिण भारतीय ब्राह्मणहरूमा कस्तो यो माछा मासु चाहिँ उनीहरूले खाँदैनन् कि अब यतातिर भने हामी चाहिँ कस्तो यो त प्रजातान्त्रिक धर्म हो कि हिन्दू भने तपाईँको चाहिँ नि जनै लाए पनि बाहुन <laughs> नलाए पनि बाहुन कि बिहान बिहानै तपाईँको चाहिँ नि गायत्री मन्त्र जपे पनि बाहुन नजपे पनि बाहुन कुरा बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले एउटा शारीरिक शुद्धता पनि चाहिन्छ त्यसो भए हुनाले उनीहरू चाहिँ माछा मासु तर मैले एउटा कुरो के भेटेको छु भने त्यहाँ पशुपतिनाथ यो जुन मुलुकलाई चाहिँ अहिले जुन दुर्दशाको चाहिँ भुङ्रोमा परेको छ नि त्यहाँका सहायक पुजारीहरू तपाईँको चाहिँ मन्दिरकै है फेरि प्रमाण चाहियो भने म दिन्छु मैले त्यतिकै बोल्दिनँ जुन कुरो मैले बोलेको हुन्छ त्यसको स्रोत र साधन मसँग चाहिँ सुरक्षित हुन्छ तपाईँको चाहिँ नि क्यासिनो जाने अनि दुनियाँ चाहिँ डिस्को जाने टन्न जाँड खाने रातभरि अनि त्यहाँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा चाहिँ भोलिपल्ट पूजा आजा गर्दाखेरि अनि के भयो होला पशुपतिनाथको चाहिँ त्यो एउटा धार्मिक हिसाबले पनि त्यो बर्बाद भयो के प्रमाण छ तपाईँसँग छ नि के किन त्यतिकै बोल्छु को हुन् भनेर सोध्नु न कुनै दिन म भनौँ न समय आएपछि तपाईँलाई यो भनिरहनु तपाईँले अर्को अनि भन्छ त आफै बाहुनबाट बाहुनको किन विरोध गर्छस् भन्छन् मैले बाहुनको विरोध गरेकै होइन जसले चाहिँ नि आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिएर नि कुकर्मको बाटोमा जो जो लाग्छन् नि ती बाहुन कसरी हुनसक्छन् समुदाय भने व्यक्तिगत उहाँको होइन सबैलाई त म बुझ्दै बुझ्दिनँ नि जस्तो कोही तेह्र दिने जुन हाम्रो संस्कार छ नि मृत्युको पाँच दिनमै सिद्ध्याइदिने तिन दिनमै सिद्ध्याइदिने भन्ने ती पनि बाहुनुन् त्यो त अपराधी भएनन् हो यस्ता अपराधीहरूको चाहिँ मैले विरोध गरेँ र जहाँसम्म मूल भट्टलाई हटाउँ र नेपालकै चाहिँ ब्राह्मणलाई चाहिँ पुजारी नियुक्ति गरौँ भनिरहँदा यहाँ अहिले म कमेन्ट हेर्नु होला कि ए यो पनि इन्डियाको दलाल रहेछ भनिहाल्छ यो भन्नु कुरो के छ अनि भारतमा तपाईँको सत्तरी हजारभन्दा बढी मठ मन्दिरमा नेपाली पुजारी छन् नि त भारतमा त्यत्रो हुनुहुन्छ हो त जस्तो तपाईँ यो वेस्ट बङ्गाल जुन छ नि हामी तपाईँ पनि पूर्वेली म पनि पूर्वेली होइन त्यहाँ ठ्याक्कै तपाईँको नि वेस्ट बङ्गालदेखि तपाईँको चाहिँ हेरौँ न त्यो आसाम मेघालय यो जुन सिक्किम जुन क्षेत्र छ नि यो दार्जिलिङ जिल्लाहरू यताका अधिकांश चाहिँ मन्दिरमा तपाईँको चाहिँ नेपाली नै छन् तर त्यहाँ विरोध भएको छैन है नेपाली भनमुलका भनेर उहाँले विरोध छैन छैन छैन छैन छैन सर अनि सत्तरी हजारलाई भोलि चाहिँ त्यहाँबाट लखेटे भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने त किन नेपालमा चाहिँ जे कुरा हो नि विरोध चाहिँ किन हुँदो रहेछ यहाँ यही अचम्म छ कि विरोधको लागि विरोध नगरौँ भन्ने कुरा हो मेरो जस्तो पछिल्लो समयमा नेपालमा एकजना युवा वैज्ञानिकै भनौँ न अन्त प्रुफ चाहिँ भइसकेको छैन होइन जस्तो हाम्रो विजय साईजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लगभग कति ठाउँमा उहाँले आफूलाई गौतम बुद्ध अथवा चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ र पछिल्लो समय तपाईँको हाम्रो समकालीन होइन पुण्य गौतमजी भागिन पानी र यो विवादको विषय भइरहेको छ भने के भन्नुहुन्छ मैले प्रश्न के भन्छु भने जुन पुस्तक नै तपाईँको चाहिने त्यो भाइले जसरी चाहिने लट्टे पड्क्या जस्तो चाहिँ पड्केर चाहिँ पढेर चाहिँ कन्ट्रास्ट त भन्ने कुरो जुन छ मेरो आग्रह के हो भनेदेखि होला जस्तो तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा तपाईँ बिहानै जानुहोस् होइन त्यहाँनिर कस्तो वेदका मन्त्र मन्त्रोच्चारण गरिन्छ कि सहित पुस्तक चाहिँदैन कन्ट्रास्ट पारिन्छ कि यो यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भनेदेखि जस्तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जुन हाम्रो चाहिँ पूर्वीय शास्त्रहरूको केन्द्र थियो नि त त्यहाँ चाहिँ मुगलहरूले आक्रमण गरेर एक वर्षसम्म चाहिँ आगो बलिरह्यो कि त्यहाँ जलायो त शास्त्रहरू अनि त्यहाँदेखि अनि जुन खेतीपाती गरिन्छ त्यो पनि त्यहाँनिर नष्ट गरिदिए अनि त्यहाँ एउटा भनाइको चाहिँ विकसित भएको छ कि भोकन्ते विद्या धामन्ती खेती <laughs> अहिले खेतीमा किन धाइरहनु पर्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यस्तै आक्रमणकारीहरूले जस्तो जङ्गली जनावरहरू पनि हुन्छन् तिनीहरूले पो चाहिँ होइन खेती बिगारे कि आक्रमणकारीहरूले पो बिगारे कि भनेर त पर्छ हेरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा हो नि त र शास्त्र नै तपाईँको चाहिँ नि घोकेर कन्ट्रास्ट पारेपछि त जसले आगो लागि गरिदियो आगो लगाइदियो फेरि पुनर्लेखनलाई सजिलो भयो भन्ने हिसाबले भाइले दुई चारवटा पुस्तक चाहिँ अब त्यसरी नै कन्ट्रास्ट पारे होलान् नम्बर एक नम्बर दुई मेरो आग्रह के हो भनेदेखि मैले अर्को कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ म एउटा पुस्तक दिन्छु भाइलाई सानो पुस्तक एक कि आत्मकथा भन्ने अति त्यो विश्वको उत्कृष्ट चाहिँ रचना हो त्यो कृष्णचन्द्र त भारतीय राइटर हो होइन उहाँ बितिसक्नुभयो करिब पाँच दशकभन्दा बढी भयो उहाँको मृत्यु भएको तर उहाँले त्यति बेला चाहिँ त्यो पुस्तक लेख्दाखेरि अब यति वर्ष पछाडि चाहिँ नेपालमा यस्तो हुन्छ है भन्ने चाहिँ यस्तो राम्रोसँगले व्याख्या विश्लेषण गरेर लेख्नु भएको छ ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ कि नेपालमा अहिले त्यो पुस्तक दिन्छु भनेर मैले पक्का एउटा म भनिहालेँ अब त्यही फेरि भाइले कन्ठस्थ पारिसक्यो होला <laughs> अर्को नयाँ पुस्तक दिन्छु त्यो पनि एकदम विश्व प्रसिद्ध होइन उहाँलाई पनि पढ्न थालेपछि त्यो नसकिकन नि हजुर नउठ्ने पुस्तक दिन्छु उत्कृष्ट रचनाहरू म दिन्छु तर सानो दिन्छु उहाँले जाने चार घन्टा भन्नुभएको छ म चार दिन उहाँलाई समय दिन्छु भाइलाई भाइ मसँगै बस्नु पऱ्यो होइन चार दिन उहाँलाई के के जाने सेवा सुविधा चाहिन्छ म त्यो दिन तयार छु र त्यो सानो पुस्तक महाभारतको जुन पुस्तक छ नि त्यत्रो होइन सानो सय पेजको पुस्तक म भाइलाई दिन्छु ल एक हप्तामा कन्ठस्थ पाएर चाहिँ देखाइदिए भाइले भने ल भाइ तिम्रो चाहिँ प्रतिभा रहेछ किनभने जाँच्नु त पऱ्यो नि त जस्तो उहाँले चाहिँ दस वर्ष नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई कायाँ पलट गरिदिन्छु भन्नुभएको छ यो के सम्भव होला र होइन गर्दा त सम्भव नहुने कुरो केही छैन सर होइन सम्भव हुन्छ तर उहाँको योजनाहरू के के हुन् होइन तर अब यहाँ त कस्तो कुरो आयो भनेदेखि बोल्ने मात्रै हजुर बोलेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई चाहिँ जबसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन तबसम्म बोलीको अर्थ चाहिँ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो पछिल्लो समयमा होइन सरकारको जुन तपाईँको एनालाइस अथवा विचारमा चाहिँ यो पार्टी के फुट्ला पार्टी फुट्ने नफुट्नेसँगको त मलाई सरकारको विषय नै रहेन सर हजुर यो व्यवस्थाकै जरुरी उखेलेर फालौँ भन्ने कुरा तपाईँ तपाईँको समयको एमालेको कार्यकर्ता हुन्छ किनकि तपाईँलाई त ज्ञान होला नि त पक्कै थाहा होइन मैले चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ भर्खर है तपाईँसँग भेट हुनुभन्दा केही समय अगाडि यहीँ पर्तिरपट्टि <laughs> त्यहाँ ग्रिन टी यसो होइन लिएर बसेको थियौँ त्यहाँ चार पाँचजना चाहिँ तपाईँको पूर्व एमालेकै केन्द्रीय सदस्यहरू है उहाँहरूलाई पनि सोधेँ नि त मैले कुरो के हो खोइ के हो के हो बुझ्नै सकिँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू भनेपछि अब मैले अहिले वाक बोलेर होइन यो त्यतातिर नलागौँ तर अब यहाँ कुरो चाहिँ के चाहिँ हो भनेदेखि उहाँहरूलाई चिन्ता भनेको पार्टीको मात्रै भयो कि सरकार राष्ट्र राष्ट्रको भएन र जहाँसम्म अहिले यो जुन चाहिने तपाईँको चाहिने माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतको जुन जुन टिम छ नि यो सरकार चाहिँ बदल्नुपर्छ अब ओलीलाई कारवाही गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू जुन छन् यसमा चाहिँ मैले के देख्छु भनेदेखि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् हजुर उहाँको चाहिँ वरिपरि चाहिँ भनेको अपराधी नै अपराधीहरूको ग्याङले उहाँलाई घेरेको छ र त्यहाँ ओलीका मान्छेहरू हाबी भए बिसौँ पुस्तालाई चाहिँ होइन पुग्ने चाहिँ कुम्ल्याउन पाए नि त भनिसके पछाडि यो व्यवस्था रह्यो भने त भोलि त चुनाव हुन्छ चुनावमा त तपाईँको अरूले भनेका कुरातिर लाग्दैन नलागौँ हामी स्वयं तपाईँको झापाबाट निर्वाचित राम कार्की उहाँले नै भन्नुभयो त मेरो चाहिँ नि यति करोड चाहिँ खर्च भयो चुनावमा ऋण तिर्न सकिनँ त्यो पैसा मैले फिर्ता पाएँ भने यो सांसद पदै म छाडिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेपछि कति करोड खर्च गर्नुभएको छ भने चुनाव महँगो भयो भनिसकेपछि ओलीलाई हटाइसकेर त्यहाँ अब माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड प्रचण्डलाई त पैसाको कमी छैन जस्तो माधव नेपाल चाहिँ अलिकति लोभी स्वभावका मान्छे छन् कि अब उनका उनको पनि ग्याङलाई त चाहियो नि त भोलि चुनावको खर्च भनेपछि तिम्रो पालो पुगो अब लुट्ने पालो हाम्रो भन्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नै विचारले चाहिँ दिमागमा जरा गाड्यो भने चाहिँ तपाईँको विचारमा लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र लुटतन्त्र लुटतन्त्र लुट्नकै लागि यो चाहिँ व्यवस्था ल्याइदियो हुन् विदेशीले र तिनीहरूका चाहिँ यी हेरेर गर्ने त्यही हो र मैले त के भनेको छु भने केपी शर्मा ओलीको मैले समर्थन गरेँ होइन यो सन्देश नजाओस् फेरि तर अहिले जनताले त होइन थाहै एउटा सरकार बनोस् राजनीति स्थायित्व होस् र त्यसमा चाहिँ देश र जनताले अमन चयन होइन पाउँछौँ भन्ने हेतुले नै जनताले त भोट हालिदियो हो नि त यसमा त जनताको त केही अपराध छैन केही दोष छैन नि त तर उहाँहरू के गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि यस्तै रडाको मचाइदिनुहुन्छ भनेपछि यही चाहिँ सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ पाउनुपर्छ है फेरि अनि भोलि जनताको अगाडि आउन के भन्दै आउँदो रहेछन् त्यस्तो भोट माग्न त आउनु पऱ्यो नि त अब अहिले तपाईँको उसले बोल्न थालिसक्यो काङ्ग्रेसकै नेताहरूले बोल्न थालिसके हामीले चाहिँ नि आर्थिक उदारीकरणका नाममा तपाईँको चाहिँ भ्रिकुटी का कारखाना पनि बेचेर खायौँ होइन तपाईँको चाहिँ नि जनकपुर होस् सबै सबै सबै जनकपुर तुरोट कारखानाको विषयमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई रमाइलो म एउटा किस्सा सुनाइदिन्छु <laughs> नेकपाकै तपाईँको चाहिँ नि कार्यकर्ता ती साथी भरेभरि तपाईँको चाहिँ नि राम्रै ठाउँमा पुग्ने मान्छे हुन् उनले के भने भनेदेखि यस्तै प्रसङ्ग मैले निकाल्दाखेरि तपाईँ राजा मुलुकमा चाहिन्छ चाहिन्छ भन्नुहुन्छ खनाल सर अनि त्यो जुन भ्रिकुटी कागज कारखाना बाँसबारी छाला जुत्ता होइन यी चाहिँ जुन आदि लगायतका छन् नि उद्योग धन्दा कल कारखाना त सबै त्यो त काङ्ग्रेसकै नेता गोविन्दराज जोशीले बोलिसके नि त अनि यसरी समाप्त पारो ती चाहिँ अब कम्युनिस्टको सरकारले चाहिँ अब त्यो खोल्नुपर्छ त्यो विदेशमा भएका युवाहरूलाई त्यहाँ रोजगारी होइन अवसर चाहिँ सिर्जना गरौँ भनेर मैले भन्दा त्यो जनकपुर चुरोट कारखानाको पनि मैले प्रसङ्ग निकालेको थिएँ कि के भन्नुभयो भने उहाँ उठे जवाब छ कि उहाँहरूलाई यो यो क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ यो यसरी हान्ने है भनेर प्रशिक्षण दिएको छ नि त म त त्यही पार्टीमा छु नि त त्यो जनकपुर चुरोट कारखाना त अनि कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सक्यौँ रखनालजी कसले सक्यो त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रले नि किन त सूर्य चुरोट जुन छ नि हो त्यो चाहिँ चुरोड कारखाना त नि ज्ञानेन्द्रको हो नि त राजा ज्ञानेन्द्रको त्यसो भए उनीहरूले त्यो जनकपुर चुरोड कारखाना चाहिँ ध्वस्त पारेपछि अनि आफ्नो चाहिँ चुरोडको व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसो गरे भने कि मलाई अनि मैले भने त्यसो यदि हो भने हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना चाहिँ के बडा महारानी कोमल सरकारको हो <laughs> त्यसो भने त्यहाँ हिमाल सिमेन्ट कम्पनी के पारा सरकारको हो टायर होइन अनि गोरखकाली टायर उद्योग चाहिँ के हिमानी सरकारको हो अन्त यस्ता मैले धेरै उदाहरण दिएँ अनि बोल्न सकेनन् अवस्था त्यस्तो छ जस्तो पार्टीलाई चाहिँ सधैँ हामी अघि नै भनिसकेँ होइन अब विरोध भन्दा पनि सुझाव चाहिँ के दिनुहुन्छ यो जनता अथवा देशको राम्रो लागि चाहिँ केपी शर्मा ओली त्यसै गरेर पार्टी फुटाउने चाहने अथवा जोड्नु चाहने होइन अहिलेका हाम्रो माननीय व्यक्तित्वलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ सरकारमा होइन होइन उहाँ त एक त सुन्नु मैले अघि नै निवेदन गरेँ नसुने पनि एउटा राम्रो पनि होइन मैले राम्रो सल्लाह सुझाव मैले दिँदाखेरि के हो भन्दाखेरि स्थायित्व सरकारले पाउनुपर्छ र केपी शर्मा ओलीलाई मेरो आग्रह के हो भनेदेखि देश र जनताले तपाईँसँग अलिकति आश गरेकै व्यक्ति हो ब्रह्मा नेपाली जनता पऱ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने हिजो चाहिने जुन जुन चाहिने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू होइन जो चाहिँ तपाईँको चाहिने हेटौँडा कपडा उद्योग जुन छ नि हेर्नु सर त्यो सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि त हामी कपडामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ त तराईमा त्यत्रो चाहिने तपाईँको कपास खेती गरिएको थियो होइन ती सबै ध्वस्त पारी गए अपराधीहरूले यी सबै अब पुनः होइन पुनर्सञ्चालन गरौँ गरौँ के गर्दाखेरि तपाईँको लगभग लगभग दस लाख चाहिँ खाडीमा भएका युवाहरूलाई हामीले यहाँ रोजगार दिने भयौँ त्यस पछाडि अघि जुन चाहिने ब्रान्डको कुरो आयो रक्सी र गाँजा लगायतका अरू के के छन् त स्थानीय स्रोत साधन जस्तो कच्चा पदार्थ कहाँ कहाँ के के छ त त्यहाँ चाहिँ सोही अनुसारको चाहिँ उद्योग स्थापना गरिदिउँ भनिन्छ नि त तपाईँको आजभन्दा पच्चिस छब्बिस वर्ष अगाडि नै चाणक्यले भनेका छन् नि उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम भन्छ कि उद्योगहरू गर्नाले तपाईँको जुन गरिबी दरिद्र नाश भएर जान्छ त्यो गरौँ हामीले त्यस पछाडि तपाईँलाई क्याङ क्याङ क्याङ क्याङ क्याङ क्याङ गर्ने जुन अहिले प्रचण्डको जुन होइन लाइन छ र माधव नेपालको जुन एउटा होइन लाइन छ यसलाई के गरिदिनुहोस् भनेदेखि क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार अब तपाईँले चाहिँ खोतल्नुहोस् अख्तियार लगाएर प्रचण्डलाई भित्र खोरिदिनु खोरमा हाल्नुहोस् र भालुवाटारको चाहिँ प्रकरणमा माधव नेपाललाई खाँदिदिनुहोस् भित्र र यति चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष चाहिँ अनुभूति गर्ने चाहिँ कामहरू गर्नुहोस् न त्यति गर्दा त राम्रै भयो त अनि बाँकी तपाईँले के के अपराध गर्नुभएको छ यो हाम्रो मातृभूमिका विरुद्ध त्यस पछाडि तपाईँलाई पनि ठेगान लाउने हामी जनता छौँ जस्तो तपाईँ संसार माध्यममा चाहिँ इन्भल्भै हुनुहुन्छ होइन सक्रिय नै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र जगतमा एउटा तरङ्ग फैलिएको छ विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आए सँगसँगै पछिल्लो समयमा मिटुको पनि एउटा आरोप नेपालका चर्चित सदाबार नायक भुवन केसीजीले लाए लाए पश्चात साम्राज्ञीसँग होइन उहाँले साम्राज्ञीलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि भुवन केसीले आफ्नो मानहानिको विरुद्धमा चाहिँ दस करोडको माग गर्नुभएको छ कि कतिको जायज लाग्छ यो विषय चाहिँ तपाईँलाई अब भुवन केसी दाईको चाहिँ विषयमा नबोलौँ धेरै किनभने यो <laughs> धेरै बोल्नु मलाई जरुरी छैन तर अर्को त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ नि यता दिपाश्री निरौला र यता राज महानायक हाम्रो हजुर त्यो विषयमा पनि तपाईँ स्वयं चाहिँ नि राजेश हमाल महानायकज्यूले अब जे हो त्यो आशय त्यो दिपा बहिनीको थिएन मैले माफ गरिसकेँ उहाँका विरुद्ध चाहिँ नि अब प्रचारबाजी अनर्गल नगरौँ भनेर स्वयं राजेश हमालले भनिरहँदा पनि च्याप्टर क्लोज भनौँ होइन च्याप्टर क्लोज गरौँ भनेर स्वयं राजेश हमाल भन्नुहुन्छ महानता भनेको थियो कि तर अरू अरू चाहिँ किन त्यो दिपा हारा चाहिँ त्यो <laughs> तपाईँको चाहिँ दिपकको चाहिँ विरुद्धमा खन्ने आउनु अरिङ्गाल खने जस्तो त्यो मैले बुझ्न सकेको छुइनँ जसले चाहिँ क्षमा दिन सक्छ नि ऊ महान हो कि जस्तो राजसमाले जुन एउटा महानता देखाउनु भयो नि त त्यो पो हो त जस उहाँ चाहिँ महानायकसँग एउटा महानता भएको महान नायकै भन्नु हो नि उहाँ फेरि कस्तो एकदम शिक्षित वर्ग परिवारै त्यस्तो कि उहाँको उहाँ त एकदम यो फिल्मी क्षेत्रको त तपाईँ एउटा नक्षत्र पनि राय समाल त ल यतिका शिक्षित व्यक्तिहरू पो आउनुपर्छ त अनि पो फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि तपाईँको चाहिँ होइन सकारात्मक सन्देशहरू दिन्छ त्यसो हो नि त sir thank you so much तपाईँलाई अमूल्य समय दिनु एकदम सर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ केही कुराहरू राख्न पाइयो तपाईँको च्यानलमा होइन भलाकुसारी गर्दै गरौँला अर्को त